Eh, tak tady k tomu, té instalaci prostorový, eh, vlastně to navazuje na moje kresby v prostoru, který jsem začala dělat eh, v roce 2011 10 Měla jsem výstavu u Jiřího Švestky a tam jsem měla takový prostorový kresby vytvořený pomocí té prádlové gumy, která vlastně má dírky a já jsem se rozhodla je propojovat knoflíkama do, eh, určenýma k ložnímu prádlu a vznikl takový stolebnicový systém, jehož pomocí vlastně můžu tvořit takové jako třídimenzionální objekty, 3D kresby v prostoru a tohle je jeden z nich, který vlastně vznikl toto léto pro výstavu eh, Kubus v Liberci. Tam byly, byly tady tři eh, věci, ty mikropříběhy, které jsou vlastně skrytý v těch krychlích nebo v těch eh, krabičkách velkých, zvětšených, tak to vlastně i bylo v tom kubusu. A další věci, které tady uvidíte v expozici, vlastně se všechny eh, týkají eh, pomíjivosti lidského těla. Pracuji tady hodně s gestikou, konkrétně v jedné eh, nové práci, takový větší, kde vlastně zachycuju čtyři základy klony hlavy, jako je pohled vpřed, eh, upřímnost, eh, přímost, stabilita, pohled jako zvrácený, extáze například a další pohledy, které jsou umocněné vlastně dlouhýma vlasama na těch hlavách a a ty, ty zachycené momenty, vlastně ty klony hlavy, které uh, eh, zachycují vlastně to rozpoložení psychické toho člověka, tak jak ho i intuitivně poznáme, vlastně, které jsou i jako zapsané v knihách, jako odborných, tak uh, jsou uh, umístěný na takové, ty hlavy jsou vlastně na, hm, napíchnutý na takové tyče a vypadají trošku jako mávátka nebo jako monstrance odložený. A vlastně tím pádem ještě víc jakoby eh, vypadají, že jsou vyrobeny k tomu účelu vlastně proklamovat jako heslo tu situaci, ten moment, o kterém vyprávějí. A mm, další uh, sochy inflace, co tady vidíte, vlastně jsou například uh, tor, uh, torza, které se používají ve výstavnictví eh, oděvů a tak eh, obchodníků, který jsem rozmontovala a vytvořila jsem z nich takový nový tvar, vlastně organismus eh, žijící, který by mohl navazovat dál a dál jako nějaká tkáň lidská. A konkrétně ta práce se jmenuje Dech za zdí. Vlastně v prvopočátku té celkový jakoby, koncepce té výstavy jsem měla jako takový live motiv ženu ležící, podobu ženy ležící v té klasické poloze vlastně s tou vytrčenou pánví, tak jak ji známe z klasických obrazů. Ale bylo pro mě hrozně těžké najít způsob, jak ji jako zobrazit, jak ji vlastně, um, protože jsem moc stála o to, o to, to, to vlastně jakoby krajinou vlastně tohleto kajní zobrazení a stála jsem vlastně i díky tomu, že tady tak velký prostor, tak jsem si ho vnímala jako takovou krajinu. A kvůli tomu jsem vlastně chtěla tu ženu. A co je zajímavé vlastně, co jsem taky vlastně docela úplně v prvopočátku práce tady s tím prostorem si uvědomila, že budu chtít, eh, aby se jeho součástí stala té série těch věcí eh, práce, která vznikla v roce 92-93, je to jedna z mých úplně prvních prací a jmenuje se Směry větru. Vystavila jsem to tenkrát v ženských domovech. A tu jsem začlenila, měla jsem velkou radost, že tam vlastně se protknula ta linka jako ta návaznost z těch 90. let, kde vlastně tam paralelně běželo několik liní a tohle to byla taková ta intimnější. A <clears throat> tady prostě do toho se včlenila a vlastně eh, dělá mi součástí krajiny.